Den ældste kilde, vi har til hvem, der har skrevet Markus Evangeliet, ud over øh, Markus Evangeliet selv, øh, hvor der jo ikke står, hvem der skrev det, det er en senere overskrift, der er kommet på, at det skrev det Markus, øh, går tilbage til det andet århundrede, som siger, at Markus han var tolk for disciplen Peter, den her store stjernedisciple, ham der var den første i flokken, ham der ledte flokken. Han havde altså brug for en tolk, øh, når han skulle oversætte sit sprog fra det hebraisk og han talte, og så til græsk. Så Markus har altså været en, som fuldtes med ham, øh, som var god til datidens engelsk, og som øh, derfor så kunne nedskrive og oversætte, hvad Peter sagde. Det, man havde oplevet med Jesus øh, omkring ham, det skulle bevares. Så der var nogle øjenvidner, øh, som satte sig for at bevare det øh, så præcis, som øh, de kunne. Så den her mundtlige fortælling om, hvem Jesus var, og hvad der skete med ham i Jerusalem, og om opstandelsen ikke mindst, som først bare var noget, man øh, udråbte. Det var noget, man bare forkyndte og sagde og stoppede folk på gaden i Jerusalem osv. Den blev så efterhånden i løbet af nogle årtier til en nedskrevet udgave. Markus evangelium er det øh, korteste evangelium, vi har. Det er måske også det ældste. Det er jo den anden ting, der er fascinerende ved det. Ikke? Også, han kunne gøre tingene kort. Det er ikke øh, alle, øh, inklusiv mig selv, der er gode til det, men det kunne han altså. Han kunne gøre tingene kort. Og hvad er det, han kort og klart taler om? Jamen det er Jesus fra Nazareth, som kom ned fra bjergene, hvor Nazareth lå, øh, bosatte sig i Galilea, gjorde nogle ting, som øh, gjorde folk interesserede, og øh, som derfra gik rundt i Galilea og så mod Jerusalem, øh, hvad han døde af. Han blev korsfæstet. Og ifølge Markus evangeliet og alle de ældste kristne vidnesbyrd, vi har, opstod igen. Var Jesus flink? som du siger, ikke? ja, det var han. Der var, der var åbent ved ham, der var, han var imødekommende, han berørte og kom i berøring med folk, som vi vil sige, de hører til det dårlige selskab. Men samtidig så var der altså en meget barsk og hård side ved ham, nemlig i opgøret med dem, øh, som vil sætte grænser for Guds kærlighed. De kom bare hen til ham. Der var ikke nogen, øh, der var ikke noget tjek ved døren der var ikke nogen, øh, de skulle ikke skrive under på, at de har taget eksamen i kristen kultur, eller hvordan man gør øh, sådan og sådan. De kom bare og fik et møde med ham. Og så kunne de tage stilling. Hvad betyder det for mig? Mange af de ting, man møder i Markus Evangeliet, som måske kan virke lidt anderledes i første øjekast, de er det egentlig ikke ved nærmere eftertanke. Øh, vi kender mange, der er syge. Øh, vi kender mange, der er udstødte. For eksempel bliver farisæerne nogle af jøderne på Jesu tid øh, sure på Jesus over, han spiser med nogen, der bliver kaldt for tollere og for syndere. Altså det var, det var dem, der var de outcasts, dem der var på den anden side af, af den gode kultur. Det kender vi jo også. Det handler om Gud, der har skabt os, og som elsker os, og som ønsker at tilgive os øh, på grund af Jesus. Det, det har, altså selv et barn kan forstå det og selv en dansker, der lever så langt væk, kan forstå det. Samtidig med det, så er det øh, et liv, man kommer ind i, en verden, man kommer ind i, hvor man sådan set kan fordybe sig hele sit liv og øh, forstå nogle dybere nuancer og øh, måske egentlig, hvis det går godt, øh, få en endnu dybere glæde over hvad evangeliet indeholder. Sådan at det for eksempel også øh, rækker til de dage, hvor man har det dårligt eller skidt, eller man oplever øh, nogle voldsomme ting. Øh, der har evangeliet altså vist sig at have sådan en, en dyb bastone eller en, en stærkhed i sig, som har kunne trøste mennesker, selv på rigtig dårlige dage. Så evangeliet er på en måde nemt at forstå, og så er der bare et helt liv øh, til fordybelse. Her er en spændende person. Det må man sige, han er. Ikke? En af de øh, vigtigste personer i hele verdenshistorien, uanset om man tror på ham eller ej. Ikke? En, med, en af dem, der har haft størst betydning for flest mennesker. Ham vil jeg øh, prøve lige at følges med nogle, nogle vers, nogle kapitler, og se, hvad sker der? Og hvad betyder det så for mig? Øh, det mener jeg, at, øh, at Bibelen skal kunne holde til. Den skal ikke, I den forstand skal det ikke pakkes ind eller lukkes inden bag en lang teologisk uddannelse eller præster i specielle klædninger. Altså man skal simpelthen bam, smække den op på bordet eller få den frem på appen på telefonen, og så skal man kunne læse den og så finde ud af, hvad sker der her? Er det vigtigt for mig?